Ang aking kaligtasan ay nagsimula sa aming tahanan na ng aking mga magulang. Magulang na tagapagturo, tagapagpayo, at tagapangalaga. Turan ang dapat gawin upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. mahigpit sa amin na mananatili sa loob ng aming tahanan. Turo nila ang dapat gawin upang hindi mabagot sa bahay, tulad ng paglinis, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, at pagtatanim ng iba't ibang gulay. At higit sa lahat ay ang pananampalataya sa poong may kapal. Kung susundin ko ang mga tinuro ng aking mga magulang, alam kong ligtas ako sa COVID-19. Ikaw, ligtas ka ba? Paalala mula sa MSUYO.